Jirtanitti nagaan sin haa qaqqabu jechaa hordoftoonni chaayinaalaa kootiif har'aan qabadhee kanan sin dhiyaadhe baay'ee barbaachisaa fi eh, baay'ee kan sirritti eh, eh, sin irratti xiyyeeffattanii hojjechuu kan siniif ta'uun hin qabadhee dhufe jechuudha innis maalidha mm, kallattii adda addaatiin inni viidiyoo keenya gadhiisnu keessatti mudannoon baay'een jiraachuu danda'a hojii irratti jechuudha mudannoon dhabamu fakkeenyaaf liivii gaafa gallu tokko tokko jalqaba akkuma seenneen amma daqiiqaa shanii amma daqiiqaa kudhaniititti viidiyoo kanarratti osoo hin dubbatin akkasumatti hin dabarsine jechuudha. Isa kanaas haa ta'u akkasumas immoo tasa wantoota barbaachisne viidiyoo keessan irratti viidiyoo hunda yoo immoo viidiyoon wanta sa'aatii isinii fidee fi akkasumas immoo sabskraayibii illee hin qannasu. sa'aatii fi iyyita kan jedhamu kan viiyuu kan jedhamu kana isinirraa qannasaa jechuudha. Kanaafuu maal gochuu qabdu viidiyoo keessan osoo hin dallatiin bakkuma jirtutti viidiyoon akkuma fayyadameetoo jirutti liifis haa ta'u aploodis kan gootanii akkuma irratti kanneessitanitti akka isin cafuu fi achumatti edit gochuu dandeessu jechuudha. Achumatti keessa murtanii waan barbaachisan keessaa murtanii kaastanii akkasumatti sirreessuun isinirra jiraata osoo diliitiin godhuun viidiyoo keessan yookaan osoo naaqiin beeksisaa. Kanaaf waan akkasii tan siree qabadhee dhufee baay'ee barbaachisaadha akka dhumaatti ilaaluu qabdu. E, Hunduma mudannoon hin dhabamu waan ta'eef wanta akkasii kan hin jiru amma yuutuubii gameetti jechuudha. Tariitii wanta akkasii waan isin mudate keessaa akkasitiin amma isin agarsiisu kana tartiiba isaa eegdanii muraachuu dandeessu kan keessaa e, haquu dandeessu jechuudha wantoota hin barbaanne sana. keessumayyuu warroonni eh, liivii galtanii jalqaba irratti akkuma beekamu hamma eh, hordoftoonni keenya nu galanitti eh, suuta kudhanii shanii osoo maan akkasumaan jechuudha. namni tokko gaafa chaayinaala keenya sarchi godheetoo argate daqiiqaa shan amma daqiiqaa kudhanii kana callisee too dhaggeeffatu duwwaa sana iddoo duwwaa sana nu laaluu baachuu danda'a galee irra dabarsa gaafa irra dabarsa immoo keessumaa immoo warri moonii taatanii maal ta'a beeksisa utaalchisa. chaayinaa lakkeessaniif deeqaa laallam santu galmaa waan ta'eef irra utaalla midhaanaa birrii lakkoofsuu irratti dhiibbaa guddaa fida. Kanaafuu kanuma ta'eefu sirreessuun irra jiraata jechuudha. Kanaaf akkamitti akka tokko tokko agarsiisa jechuudha. Jalqaba irratti egaa akkuma beekamu kiroomi keenya kiroomi keenya jabanne booddee kiroomi keenya iddoo sarchii jedhamu irratti kallattii barbaadaniin kan studio youtube uh, studio don't have itu dan itu yang eh, kasma studio eh, kan arge chudaf china man ya yetani iddo saat ke sale tiknal kan galu dan bisa di sinu dan disu api bro something chudaf kau rank kesini Qaamni viidiyoo keessan eh, gosa ah, sadii lafa sinikaa ka'a. Appilood, liivii, poost domineet irratti kan dangootantu isinii dhufa. Hmm. Egaa isa keessaa isin kam sirreessuu eh, barbaadu Kamii irratti viidiyoon keessan viidiyoon isin barbaade sirreessuun isin irra jiraatu sun kam eh, akka ta'e egaa jalqaba viidiyoo keessan ilaaltu jechuudha. Garana osoo hin dhufin dura viidiyoo liiviis haa ta'u, poostis haa ta'u kan gootas sana wanta keessaa muruun isin irra jiraatu wanta eh, keessaas haquun sanarra jiraatu achitti ilaaltanii dhuftu achitti gamaggamtanii dhuftu jechuudha. Hmm, akkasumas immoo daqiiqaa meeqaa amma daqiiqaa meeqaatitti wanti sun daqiiqaa meeqaa amma keessaa ta'e fakkeenyaaf 00 daqiiqaarraa amma daqiiqaa shanii amma kudhanii amma gidduu keessa soo ta'e immoo bakka isaan daqiiqaa meeqatii amma daqiiqaa meeqatii wanti sun wanti isin hin barbaanne wanti keessaa muruu barbaadde sun kan akkasumas immoo tarii liifii gaafa galtan namni tokko tokko maal godhu viidiyoo gaggabaabaa jechuudha. Viidiyoo gaggabaabaa daqiiqaa tokko daqiiqaa tokko gadi warra ta'anii irratti gochaa namni kun akkana mata duree fidanii jechuudha waa'ee sooshaal miidiyaarraa poost yookaan aplood godhanii fi asirratti poost godhanii akka mata dureetiitti itti fayyadamu jechuudha. Inni kun liifii galtanii sa'aatii tokko keessa si'a sadii si'a afurootti deebistanii maal ta'a koopiraayitii isa kanas akkamitti geessamuruu dandeessu inni kunis deeqaa amma deeqaa akka ta'e keessumaayyuu warri appilaa hin boona keessan wanta akkasiin duras nama baay'ee waan mudate of eeggannoo godhaa jechuudha namaa keessa keessatti jechuudha galtaniitu keessa keessatti akka mata dureetitti waa'ee nama kanaa maal jettu naanni kun akkan akkana jettaniitu fakkeenya waa'ee baay'ee tokko sooshaal miidiyaa irratti fuutaniitu e, chaanala keessan irratti fannistan taananii inni suni dagaagaanii akka irra gaafa riitti gootuun irratti fayyadamtanii maal sanitti fida kooppiraayitii kanaafuu isa kanas akkamitti keessaa muruu dandeessu asumaan jechuudha appilaayi gootanis fayyadu appilaayi gootanis ni fayyadu maaliif viidiyoon yeroo akka geessanii gaafa qabudha namni viidiyoo keessaa laaluu danda'a kanaafuu tarii wantoota keessaa muramuu qabu jettan sana keessaa muruu dandeessu. kanaa ani har'a fakkeenyaaf kan isa itti masinitti agarsiisuudhaan viidiyoo tokko irratti kiliik godhee too'aa lah. ilaalu jechuudha ani iddoo koontent irratti tuttanii viidiyoo barbaadan erga booda maaltu isin dhufa filannoo illee kan nuti isin dhufan masjiidhaa kan isin dhufan beeku garuu namoota hin jiraachuu danda'an beekamu marfamsan isaas jechuudha iddoo kanarratti fayyadamtanii muuziqaa namaallee akka inni sunis kileem jedhee galmeessa taanaan asumaana agarsiisa akkamitti akka sirreessatan na Asitti bootuma ammaa kana dubbaniif jechuudha wal fakkaatu waan ta'eef yeroo tokko sirreeffatanii deeman isin taasisuu Oodiyoo kan jettu jirti. Oodiyoo tanarratti kilik gochuu dandeessu. Oodiyoo maal sun dhufa muuziqaa firii free kan ta'e yookaan yuutuubiin kan eeyyame koopiraayitii kan irratti hin galmeessine haxixaa irratti aad godhachuu dandeessu. Isa kana tariiti yoo isin barbaachisa ta'e namoonni itti rakkatan koomentii jalatti barreessaa yeroo biraa mata duree biraatiin viidiyoo kan siifan hojjedha akkaataa baagiraawundii jijjiirtan baagiraawundii muuziqaa fayyadamtanii isin akkamitti agarsiisa immoo gara firiitiitti osoo viidiyoo keessan hin egaa tiriim hin dhaqaxee jiru gootanii haadha iddoo jettu dhufti kanaan booda erga ishii irratti isinii eeguu gootanii iddoo kanatti kan jettu dhufti jechuudha ni kan jettu isinii dhufti ishii irratti qalsiistuu kilik gootu jechuudha ishii irratti akkuma dhufsiin jalqaba sa'aatii keessa yookaan daqiiqaa keessa laaltaniitu addana dhufuu qabdu. Egaa ati animee fakkeenyaaf agarsiisuudhaaf viidiyoo kana karaa jalqabaa sa'aatii መጠለሲስ ጣፍ ዋንተ ደቂቅ ዋና ማንተ keessaa muruddoo tullii qaalaa barbaadudha waan ta'eef daa'iqoo takka keessaa muru daa'iqa takkas keessaa muru banatee keessaa sanaan booda iddoo kanatti dhufee ture jechuudhaan maal naa akkuma argitanii bakka nama foormiitti guute kanaan agarsiisuudhaaf iddoo kanatti mallattoo diimadhaan iddoon keessaa muramu ture. ture ture inni ofii isaatii editi godhee wanta isin barbaanne wanta keessin keessaa murtan kana isin muree isin eh, deebisa jechuudha. Kana jechuun faayidaan isaa maalidha? Tokko biyyoon abdanii lama irraa muramu garuu wanta hin barbaanne keessaa balleessu jechuudha kan isin gargaaru. Kana fakkaataa akka kana isin gochuudhaan, sheer gochuudhaan badha isiniin jira warri haaraa taatanis immoo sabskiraayib gochuudhanii chaanaala kanaa dhumarrattis mallattoo bilbilaa tuquudhanii maatii ta'a isiniin jedha akkuma beekamu kookkeettiyooni wanta baay'eedhaan